magandang gabi. I'm Jennifer and welcome back to my YouTube channel. 10,000 subscriber na tayo guys, kaya magse-celebrate tayo. So, um, nakain tayo house. <laughs> Ayun naman yung mga kasama ko pa, bebe. Ayan. Ayan. Mga kasama ko lagi. Tagal na kasi sila nagre-request na manlilibre daw ako. So, ayan na. Wish is granted. So, eto na guys. I-share natin kung ano naman yung blessing na pumapasok sa atin. Ayan, na dumarating. So, ayan, konting salo-salo lang. So guys, andito na kami. Daming tao. Tidak. minutes five with mom. 30 na. Apat na lang. <laughs> Uy, malapit na tayo ito. malapit na. 34. So guys, nandito na naman tayo. Mag-steakhouse na naman tayo dahil sa sahod. Kailangan natin itreat ang sarili. Wow, chocolate. Daming tao dito ngayon, guys. Ayan. Mga ano, dish nila. Bago dumating yung ano namin, mga order namin. Busog na kami. Manang ano to? Chicken, di ba? Oo. Yan, chicken, yeah, chicken. Ano to? Mas mushroom ata eh. Ayan, and mga drinks nila. Ice cream. maraming tao. Hanggang dito. Ano yan? Uy, masarap yan! Gusto ko yan. Talong. What is that? Hindi ko rin alam. Fish! Kalam. O, punong-puno din pala dito, o, oh, manang. sweet, sweet. Ayun. Nakikita ko kung nakikita ko bago nito kasi bagong yung ano, Okay lang yan. Ano mo makita tiki na pintas mo? ano magmangan lalo na Agnes pa bebe. <laughs> Masarap tong ano. Ulam pa ba yan? Next time na lang. Pag kayo mag-try. Teka ni Tina, oh. dami pa yung akan niya. Hinintay nga. Hindi kasi ang ito, oh. ang kadugtong yan. Ah. Sabi kasi yung well done eh, anong binigay? Well do. <laughs> well. Sige na, sige na. Kuya Aldrin, magkaon. Magkaon. Lagi ka bang wala pag ano, may grasya? Oo, lagi siyang wala. Kaya kasi nag-transfer dito sa malapit lang eh. Oo, oh, para araw, para ah, lagi-lagi. Tama na yan. Ang kumakunat na eh. Oh, Oo, sige na sige. Magabay. Magabay. Di ba? Tawag daw sa mga mamaya. Sa mga Dayan ah. Ang ganda ni Dayan oh. Ano hirap dito talaga yan? Hindi, hmm, na pagkain. Aliwanag. Ajay, pa, pa baby nga mga anak. Wala, nag Madingan na po dito ko kalindam. Ah. Samantalang kami kanina maubo. Ala, tayo na lang ang tao dito. Oh. At may hindi naman sa kaya, hindi ba tao? Kunti na lang. Puno kanina to. Hanggang dun na open. Tay ka ni Tina, oh. Ang dami pa yung akan niya. Hintay ka. Hindi kasi ano dito, oh. magkaduklog yan. Ah! Bar. Malugo. Malugo. Oh. Hindi na ka mainit eh. na ba kasi kinanin? Sa ubing. Sa ubing day ice ba? Ano ba yan? Bakit ganyan? Apaw nila, tangubing. Wala yung isa? Wala yung isa? Ano lang ka? Ice cream. Ay, may chocolate doon, no? Oh. you. Wala pa. Sino ko lang? Hmm. Ay, okay naman yun. Wala ako. Guys, so uwi na kami. Sobrang bugso na kami. Bugso. Oh. Kaya ang chan namin butas na. Ay, nakaraos! 10k subscriber! <laughs>